tira a cara que é suspeito. Meu Deus, que susto! plantado, boludo. Planta. Planta. Gear up. We're going in. Flashbang. Deploying flashbang. Flashbang. Meu Deus, roxo? mano. Papo roxo, mano. Throwing fire. Mano, vai bloquear esse mano, né? porra, sai, caralho, sai, mano, sai. Meu Deus, velho. Porra, Vamos quicar esse roxo, Kika, viado, abre votação, na moral, deixa essa porra já tá mutado pra mim. Não, esse daí é o é Vayne, caralho. Eu nem poderia ficar estava conectado nisso, não. Mas não é, não foi isso. Eu já vi essa cena. Eu tô de capacete, mano. Pô, oh, parem de dar tiro nos outros aí, ô, moleque. Oba! Oh. Aí, ó, toma ban. Vai outro. Jumento, cabeção da desgraça. A Glock é a cara. Meu Deus do céu. De novo. É, isso aqui então, velho. Né? Caralho, mano. Essa é muito louca, velho. É, jacaré. É crocodilo, não é? É, jacaré. Lacoste, né, mano? É. Crocodilão. É. Caralho, essa é muito linda. Nossa. Sai, tem um cara aqui. Tem um cara que ouvi. Cali. Você viu? Vem, vem. Eu vi isso. não sabe o que é muito triste, cara. É, a WP. Oh! Nele, pau. Olha o Edblock. Não vai nem aparecer, João, ninguém. Oi! Tô puta! <laughs> Último jogador vivo. Nossa, mano, que susto. Sou puta! <laughs> sou puta. Olha o que as feministas fizeram com o Brasil. É esse vídeo. Plantar. Caralho, olha que bonito essa